Salut Je suis Telerou ou Astrid dans la vraie vie. Si tu me connais pas, je fais surtout du dessin sur internet. J'ai déjà été sollicitée à multiples reprises pour des modestes commandes de dessin ou pour rénover des pages Twitch, en créant par exemple des emotes. Mais je dessine surtout par hobby. Ça fait d'ailleurs quelques mois que je travaille sur un projet de webcomic que j'espère rapidement sortir. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ma page Coffee. Ça fait déjà un petit bout de temps que je m'en sers et maintenant il est possible de présenter sa page Kofi en vidéo, alors je vais le faire. Bon alors, euh, peut-être que tu ne connais pas ce merveilleux site web Kofi. Je vais t'en parler avant toute chose. Le but initial, c'est de soutenir une personne en lui offrant l'équivalent d'un café, 3 euros. Ouais, c'est un peu cher le café. Mais là où Kofi est intéressant, c'est parce qu'il n'y a aucun frais sur les dons. Tout le monde peut créer une page gratuitement, mais il y a des avantages très intéressants sur les membres Gold, c'est un système d'abonnement. Et d'ailleurs, je dois dire que ça me fait un peu de l'œil. Il y a souvent de la nouveauté en faveur des créateurs de contenu comme les alertes pour ceux qui stream, Le store pour proposer des objets tels que des goodies en vente, l'accès à des données analytiques et un tas d'autres choses. J'aimerais en particulier te parler de ma page Coffee à moi. J'ai mis en place cette page il y a deux ans pour proposer à mes followers sur Instagram de m'échanger un coffee contre un petit dessin de leur choix. Quand je dis petit dessin, je parle d'un croquis, quelque chose d'assez simple et rapide un peu comme une espèce de dédicace virtuelle. Le concept a plu à certaines personnes, ce qui m'a rendu ravie. Alors, si toi aussi tu aimerais me soutenir et si tu souhaites obtenir un dessin en échange, n'hésite pas et offre-moi un café.